Mm-hmm. кармане монет Уже не хочется работать Но кто-то есть сильнее меня и И у него совсем другая крыша Он говорит мне, парень, все концай Давай, лаве, лаве, лаве, с моё лаве, давай Давай, лаве, лаве, лаве, давай, лаве, лаве Давай, лаве, и будет легче в моей голове Лаве приходит откуда и уходит никуда Лаве, как он сделал, не хватает никогда эту мрачную страну Ничего не понимаю и уже, наверное, не пойму Сколько раз хотел про все забыть и прочь отсюда убежать Лучше буду на Гавайях чистым воздухом морским дышать Но кто-то есть сильнее меня и выше И у него совсем другая крыша Он говорит мне, парень, все конца Давай, лавай, лавай, лавай свое